bakso habis tulisane nggih mang isih ana habis saiki Oh niku terus nopo? Ah, niku nggih habis, habis sisan. Oh nggih sate ayam Madura tase. Tase neng Ibu mangke kula ajeng bontot. Oh niku bakso oh, maling ta malang niku? Malang. Oh kok kene ketok iyo <laughs> Kairingan kok. Kaya ngene. Kaya ngene. tiada ketemu

yen pancene ora tresno mbak ya kanda kanda sing prasaja aja gawe kelo ati aku bakal gondeli su su ah su hmm hmm hmm ngopo Amnesia apa? Amnesia atau apa malah? Amnesia.